तरीके से ये टांग तो बिल्कुल सही हो गई है इसमें जो है यहाँ से ही दर्द होता है से हाँ, ये जो है ना ये यहाँ से यहाँ तक जो था वो सही हो गया तो ये यहाँ से उठा यहाँ से ये यहाँ तक आ जाता है तो ये जो जरा है पता नहीं उसने मालिश किया उसने Bye.

आपको जब ऐसे चिंतन करते हैं महसूस होता है कि हाथ में क्या ये जब नजाम लेता हूँ हाथ ऊपर करता हूँ तो जब उस वक्त जरा दर्द होता है फिर रात को सोते वक्त जो है ना वो जरा दर्द होता है आधे घंटे घंटे दो घंटे बाद फिर जाके दर्द आता है ठीक है हाँ सीधा हाँ। लेटो हाँ। یہ صحیح ہو گیا یہاں یہاں سے درد جو ہے نا یہ درجہ considered a Ukraine, Ukraine,